Guna sengkakala tu Supa dengan tanuk Malaikat hadap jaga Nak siuk tu Tak ada dah kerja lain Duk tunggu Bila Allah Ta'ala nak peretah dia Maka dia pun siuklah. Tak ada kerja lain Lepas cuba kita gambar katanya Benda ni Benda yang akan berlaku Ketika berlakunya Huru-hara hari kiamat Siuk kali yang pertama Berhenti semua mati belakang. Siuk kali yang kedua, semua bakik belakang daripada kubur masing-masing. Jauh mana antara siuk yang pertama, yang kedua? 40 tahun. 40 tahun. Senyap dunia, cuba kita gambar katanya, semua dunia senyap belakang. Hujir semua. Hujir, hujir, hujir, hujir, hujir. Supaya hadis yang kita dengar dah pada seminggu dua minggu lepas. Hujir seumur 40 tahun. Masya Allah. Rakyat katanya, aku nak pergi suka, suka dengan puak mu, untuk suka hari-hari nak macam mana. Sedangkan Nabi ni, dia lebih tahu katanya, melaikat yang nak siuk sunnah tu, duduk nanti, masa ya. Bila nak siuk? Tu Nabi duduk robah hati. Bilakah dia diperintah supaya ditiup? Selepas itu dia akan meniupnya. Setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi SAW merasa gerun. Dan Nabi ayat macam tu, mula. Supongan Nabi ayat katanya, ni saya set hadis lain dah.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 Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan 12 tahun 2022 dan hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-157. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 4742 At-Tirmizi 2430 Ad-Darimi 2840 hadis ni sahih maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya serunai sangkakala. Nah, anak siuk tu. Berbentuk seperti tanduk yang ditiup. Maknanya sunah sangkakala tu serupa dengan tanduk. Malaikat hendak jaga nak siuk tu, tak ada dah kerja lain. Duk tunggu bila Allah Taala nak perintah dia, maka dia pun siuklah. Tak ada kerja lain. Lepas cuba kita gambar katanya, benda ni, benda yang akan berlaku ketika berlakunya huru hara hari kiamat. Siuk kali yang pertama, berarti semua mati belakang. Siuk kali yang kedua, semua bakik belakang daripada kubur masing-masing. Jauh mana antara siuk yang pertama, yang kedua, 40 tahun. 40 tahun. Senyap dunia cuba kita gambar katanya semua dunia senyap belaka. Hujan sokmo, hujan hujan hujan hujan hujan supaya ada yang kita dengar dah pada seminggu dua minggu lepas. Hujan sokmo 40 tahun. Masya-Allah. Hadis yang ke-158 An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسب حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2431 hadis sahih. Maksudnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Baliknya Abu Sa'id ni Al-Khudri lah. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata macam mana? Bagaimanakah aku akan riang gembira? Maknanya aku nak pergi suka, nak pergi dok ketawa hari kerah-kerah lagu mana? No. Sedangkan malaikat yang menunggu hendak meniup sangka kala telah menerkam surun, surunai dan sedia memerhati perintah keizinan. Ha, tu. Nabi rakyat katanya, aku nak pergi suka supaya dengan puakmu untuk suka hari-hari macam mana. Sedangkan Nabi ni dia lebih tahu katanya, malaikat yang nak siup surunai tu, duduk nanti masa ya. Bila nak siup? Tu Nabi duk robah hati. Bilakah dia diperintah supaya ditiup? Selepas itu dia akan meniupnya. Setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gerun. dan Nabi royak macam tu, mula supaya dengan Nabi royak katanya, ni saya sek hadis lain dah. Nabi katanya, kalau sekiranya kamu tahu, supaya dengan hak aku tahu nescaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kamu duk tawa duk suka. Bukan? Kita biasa dengar hadis ni tak? Sebab tu nabi ni dia tahu benda hak manusia tak tahu. Sebab apa? Sebab wahyu yang Allah Taala beri kepada dia. benar-benar hak nak berlaku di zaman dia sampai ke hari kiamat, sampai ke syurga, sampai neraka, nabi boleh tengok supaya tengok, tengok mata dah. Pernah satu kali Nabi bangun di hadapan sahabat, Nabi katanya, aku nampak walaupun aku duduk di hadapan puak-puak kamu, tapi aku nampak Allah Taala wi nampak kepada aku, iaitu semua yang akan berlaku sampai ke hari kiamat, syurga neraka. Supaya ngadap depan Nabi dah. Ini ha, pisik yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi. Sebab tu gapa-gapa hak Nabi royak, Nabi pesan, kita pakai ikut sudah turut sebanyak mungkin yang kita kena turut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gerum. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada mereka, katakanlah. Ha tu. Ni dia panggil ubat orang apa sang gerum dan nak wi jadi duduk di atas atas dasar agama belaka. Nabi suruh sebut ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Maksudnya apa? Cukuplah Allah sebagai pelindung dalam segala hidup kami. Maknanya tak ada kena duk tupai orang dah. Mada dengan Allah Taala sebagai pelindung, pokpong dulah hidup kita ni semua dialah sebaik-baik pelindung dan kepada Allah lah kami menyerah segala urusan. Ah, alhamdulillah. Ni molek benar dah. Kita boleh buah hari ni insya iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adallahi tawakkalna. Ataupun ada juga hak Nabi sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau hasbiya tu maknanya kita seorang Hasbi Allah maknanya madalah Allah sebagai pelindung aku. Wa ni'mal wakil. Tapi hak ni hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Ala Allahi tawakkalna. Kita sebut banyak nah, sebut banyak dalam hidup kita. Ni adalah ubat yang mujarab dia panggil. Ubat yang sangat meresap di dalam hidup kita. Kalau dia kita susah hati, gerung, roba, gi mana-mana, berasa tak sedap hati, baca banyak hak ni. Macam banyak ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil ala Allahi tawakkalna. Tak ada kena duk main wah tok tu, wah tok bawa hatu tu. Tak, tak, tak, tak, tak. tak ada kena duk main azimat. Boh dalam kereta, sakut depan umuh. Sakut di pagar, tak, tak, tak, tak, tak. Ambil hak Nabi, tim-tim, hak Nabi ngajar. Supaya dengan kita pergi mana-mana, buat sorobah hati. Apa? Kita sebut. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Macam hok ni banyak. Inilah kita pergi mana-mana robah hati. Orang minta maaf dah, orang nak bunuh, orang nak apa ni? Niat tak baik kepada kita hok tu Tuhan takdir siap dah. Nah. Orang nak buat gapo-gapo di tengah jalan, kita jangan buat buku dengan orang sudah. Lepas tu orang niat lagu mana dengan kita, hak tu Allah alam lah. Pakai serah. Allah tanda-tanda siap dah nak mati atas korek ke, mati kereta terbalik ke, kena bedek ke, kena apa. Tapi hak pentingnya, hati kita duduk semua dengan Allah Ta'ala. Nah. Ingat semua, zikir semua, otak kita, hati kita jadi sampan. Ingat semua kepada Allah. Naik kereta, kena baca doa, katik. Nah, bismillah kata, subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya berasa jari orang baca doa ni. Wallahu alam lah. Nah, duk berasa. Naik motor, naik kereta. Berasa bismillah budak. Duk berasa lah. Sebab apa? Sebab goliknya. Duk perhati buka kereta pas bubuh anak kecil gerai rungih lalu dah. Kadang-kadang bismillah pun tak ada. Allah Alam lah, tak ada kata anak-anak orang, tak, tak, tak, bismillah. Tapi, wujadilah kita ni, semuanya ingat kepada Allah dengan kita zikir, baca doa tu, baca doa ni, gapa-gapa hak kita nak buat. Sebut so, Nabi Musa alaihi salam. Ketika apa? Ketika dia lari daripada Firaun, dia pergi belah laut. Nah, belum pada dia nak belah laut tu. Orang dia jadi orang sutai, dalam kelum Nabi Musa. Dia kata kena, inna lamudrakun. Cerak dah kita akan dibunuh oleh Firaun. Sebab apa? Orang hak sultan itu nampak dah tentera Firaun. Beribu-ribu. Nanti nak kayi puak-puak Nabi Musa. Tapi nak puak Nabi Musa Bani Israel hak beriman ni tak ada banyak orang. Nabi Musa kata kena, kalla. No no no no no no. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersama dengan aku, dialah akan tunjuk jalan kepada aku. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Ni nak ayat katanya Nabi Musa ni ya yakin. Allah akan buka jalan kepada aku. Sebab itulah Allah raya idrib bi'asakal bahar. Hei Musa, mengambil lah mengambillah tukakmu membelah laut. Ni nak ayat katanya. Orang apabila dia rapat dengan Allah, zikir, fikir, hak, Allah Ta'ala Maknanya dalam hidup dia ni zikir semua. Zikir bukan arti katanya kena mulut kena bobik bobik bobik bobik bobik bobik bobik. dah tak mesti. Dalam hati kita, otak kita, cip kita tu maknanya jiwa kita tu jadi rapat kita dengan Allah. Insya-Allah kita akan jadi orang yang rapat dengan Allah. Tuhan ayat di dalam Quran, "Fadhkuruni adhkurkum." Hendalah kamu ingat kepada aku, nascaya aku ingat kepada kamu. Masykuruli wala takfurun. Masyukurlah kepada aku, nascaya eh, jangan sama sekali, jangan sama sekali kamu kufur. Kufur-kufur di sini artinya lalai, tak ingat. Ralik. Tu dalam arti ingat kepada Allah. Insya-Allah nah, kita pakak ngapa belaka ni. Pakak-pakak pukul gambar ni kalau dia dah dah ketah ni kita tawak kelik rumah. Huh? ambil terasa tu kopah kalau dia payah ingat payah ingat sangat <laughs> nak ngapa we ingat hasbunallah wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna hari ni we ingat Kia katanya hari jumaat sutai dalam tahun ni we ingat hak ni badar dah hari ni sehari we ingat hak ni hasbunallah wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna alhamdulillah tidur jenis orang malam ni Nah, hadis yang ke 159 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور مد مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان حديث dikeluarkan كان al الحاكم 8,976 ni berkata Imam Az-Zahabi ala syarti muslim. Imam Zahabi rakyat katanya, hadis ni sahih mengikut syarat yang diaturkan oleh Imam Muslim. Maksudnya macam mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mulut malaikat yang akan meniup sangkakala. Ha, ni rakyat ha mulut malaikat Ya biasanya orang Melayu kita panggil malaikat Israfil. Tapi wallah alamlah saya tak biasa cari lagi nama malaikat cukup supaya dengan hak orang-orang Melayu kita duk duk ngapa tu. Wallah alamlah ni saya tak tak tak tak, tak cari lagi. Ya galaknya budak-budak duk ngapa di sekolah tadika Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, apa lagi? Ha. Raqib, Atid, apa lagi? Kalau tak tertik, Mungka, Nakir, Ridwan, Zabaniyah. Walaupun tak tertik dah. Tapi nak ayat katanya, Wallahu alam, dalam Quran Tuhan tak ada sebut Jibril, tak ada. Tapi Tuhan sebutnya Jibril. Jibril ada di dalam Quran, tapi di dalam hadis adanya Jibril dan Jibril. Ada kedua-dua. Mikail Tuhan sebut di dalam Quran, "Maka na'duwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli." Apa ni? Uh, eh, Jibril wa Mikail ada sebut. Alhamdulillah. Tapi Israfil ni, hak duk nak siuk sangka kala wallahu alam. Saya tak tak temu lagi. Tapi goliknya Nabi sebut katanya malaikat yang akan yang akan siuknya sangka kala. Ha tu. Supa dengan apa? Malaikat hak cabut nyawa Orang Melayu kita dia panggil Izrail. Izrail. Wallahu alam. Dalam Quran tu hasbuk malakul maut. Bukan malikil bang Ingat molek, bukan malik. Kalau malik tu maknanya raja. Malaikat malak dengan la bagi rata, Malakul maut. Bukan malik dak. Nah, hak betul betul semula kata-kata orang-orang Melayu kita yang pasal sebut tak tak kena. Nah, supaya saya dak royak dulu-dulu mahram dengan muhrim. Ha, ni ni nok raden sikit ni. Kalau muhrim kita kena ingat molek. Muhrim bukan orang yang tak boleh nikah dengan kita. Muhrim tu orang ihram buat haji tu, buat umrah tu dia panggil muhrim. Orang tino muhrimah. Tapi orang yang tak boleh nikah dengan kita tu dia panggil mahram. Dah marah. Berasa payah sekali tu. Sebab kita duduk kunkai. Semua, oh, ya ni muhrim kita. Oh, ya tu muhrim kita. Ha, tu. Ya biasa lekat mulut. Tapi tak apalah. Nak? Uh, apa? Dah, dah, dah paham maksud dia. Ha, masuk semula. Sebab masuk panjera. Nabi katanya uh, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya mulut malaikat yang akan meniup sangkakala sentiasa bersedia sejak mula-mula dia diberi tugas. Allah. Mula-mula diberi tamneng nanti mung nanti siup so Tak ada kena buat lain. Malaikat buat, malaikat lain buat kerja lain. Gotu goni gotu goni banyak sentiasa melihat ke arah ke arah arash. Allah, tengok ni. Malaikat ni. Tengok semua. Sebab apa tu? Sebab nak dengar kamsang daripada Allah Ta'ala. Kerana takut kalau-kalau dia diperintah sebelum dia berkelip satu kelipan. La ilaha illallah. Takut kelip. Ah tak okey lah. Kelip itu 300 tahun. Okey? Kelip tak. Cuba kita gambar katanya kita kelip. Nak witi asad. Dia rakyat katanya orang ni kelip tuk-tuk sip wik nanti. Walaupun kita terasa, kita tak terasa. 10 saat je ada jalan tek, tek, tek, tek, tek, tek. Orang ni dia kena klik sekali. Kelah. Kelah. Kelah. Mata dia. Ha ni. Manusia. Dia kena klik. Nanti pun klik. Masya Allah. Tapi malaikat ni. Tengok semua kepada arah. Allah Ta'ala. Nak dengarnya perintah. Takut-takut dia ralik. Takut klik. Satu klik pair. Dua matanya umpama seperti dua bitar yang berkelip-kelip. Ha tu gambar katanya bitar hendak duduk kelip tu banding mata dia tapi bukan arti mata dia duduk kelip supaya dengan bitar banding saja. Anilah yang Nabi royak hadis semua hak kita ngaji ni adalah hadis sahih belaka. Alhamdulillah. Nah, gitulah insya-Allah kita berjumpa semula tahun depan. Nah jumpa semula tahun depan Jumaat tahun depan Allah. wallahu a'lam sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh